Sensenos laikos Baldonē bija sanatorija, uz kuru ved zirgu tramvajs. Sanatorija vēl nav atjaunota, bet zirgu tramvajs ir gan, un to ir izdarījis skolotājs Arnolds. Vagons bija tieši šitik liels? Šis konkrētais vagons ir drusku, drusku garāks un drusku, drusku augstāks. Eh, viņš bija paredzēts tā, lai 12 pasažieri var brīvi sasēsties ar visu bagāžu. Lielāk es viņu taisīju ar tādu mērķi, kā vietu, kur eh, noturēt radošās darbības. Valdonē līdz pat 30, eh, neatceros kurām gadam, nebija tiešās eh, šosejas ar Rīgu. Un cilvēki, lai nokļūtu Baldonas sanatorijā, no Rīgas brauca ar vilcienu līdz Ikšķilas stacijai, tad no Ikšķilas stacijas brauca pa Čausliešu dzelzceļu līdz Daugavai, tad ar prāmi, ar visu zirdziņu un koferiem cēlās pāri Daugavai, un Daugava šajā pusē viņus sagaidīja šāds te vagoniņš, un piejūdza zirdziņu pasažieri sakāpa iekšā vagoniņā un 11 km pa mežu lēnā garā klidzināja uz Baldones sanatoriju. Bet šis tramvajs tādu īstu zirgu jau nemaz nav redzējis, pareizi? Īstu zirgu viņš pagaidām vēl nav redzējis, bet mēs ļoti ceram ar zirgu viņu iepazīstināt, jo mm. viņš ir tātad viss sagatavots tā, kā uz eh, ripojošiem riteņiem un pie viņa zirgu var iejūgt. No kurienes aug visam šim kājas? Ko jūs darāt savā dzīvē? Nu, pamatā es esmu pedagogs, mācu latviešu valodu un literatūru, kā arī praktisko priekšmetu, maiturību un tehnoloģijas. Tagad sanāk, ka jums tās stundas jāvada attālināti, jā. un jūs vadāt stundas no šajienes. Jā, un pašlaik ir tā iespēja jā, vadīt visus trīs priekšmetus no šīs te skaitās vietas, ar skaisto skatu uz balto pili. Nāc uz stundām. Nāci, lūdzu, ser, ser. Manuprāt, Arnolds, jūs viena no fenomenālākajām iniciatīvām ir simts koklas Latvijas simtgadē. Piecu gadu laikā esat plānojis kopā ar komandu radīt simts koklas. Kāpēc tieši koklas? Koklītei, īpaši etnogrāfiskai koklei, viņai ir tāda ļoti spēcīga enerģētika tajā brīdī, kad Latvijā parādījās tā bēgļu plūsma un ta, ko tad mēs ar tiem bēgļiem darīsim. Un tad mums radās ideja, ka viņus mēs iesaistam Latvijā uz mūsu gadu simtu tradīcijām, un viena no būtiskākajām lietām likās tieši šī koklīte. Un tiešām tie puiši ar tādu entuziasmu tās koklītes taisīja ar tādu prieku, jā, ka Nu, ka izrādījās, jā, ka šī ideja nostrādāja ļoti labi. Nu, tad radās ideja izsludināt šo te kustību simts koklis Latvijas simtgadēji. Tas veids, kā tās koklītes eh, top, ir ļoti dažāds. Ir cilvēki, kas nāk pie manis individuāli, un viena no mūsu sirsnīgākajiem klientiem ir tieši ģimenes pats galvenais ir klāt eh, būšana, klāt darbošanās šajā procesā. Visi ģimenes locekļi to dara ar lielu prieku, īpaši tēti. Ja, un rezultātā ģimene ir nevis vienkārši mūzikas instruments, bet jau ģimenes relikvija, kuru var spēlēt visu mūžu, nu, nodot arī tālāk nākamajām paudzēm. Jums ir tāda tā kā spēle, atrakcija, kur mašīnītis slidinās no kalniņa lejā. Un uh, tā ir guvis tāda diezgan plaša atzinība. E, jā, nu viens no mūsu tādiem, nu jau vairāk kā desmit gadus darbības virzieniem ir automodelīšu izgatavošana un sacensības ripo auto, ja, kur bērni savām rokām izgatavo un uh, noformē Eh, sacīkšu koka automobīlīšus, eh, ir speciāla trase, un tad pa šo trasi bērni savas mašīnītes eh, laiži un kuram ātrāk viņš ripo. Arnold, no kurienes mums tik daudz visādas idejas? Es domāju, tramais, kokles, autoripo, bērnu apmācīšana, latviešu literatūra. Kas vēl? Kas nākamais? Eh, nākamais, nu, mums ir pašlaik Rīgā viens tāds ļoti eh, liels aktuāls projekts, ko mēs esam uzņēmušies. Tā ir eh, vecās kundziņas salas skolas darbības atdzīvināšana. Viņa ir fundamentāli 39. gada Ulmaņa laika skola sēka. Un ir tas, ka viņa vairākus gadus atradās bez izmantošanas. Tātad apmēram 7 ratiņi vienkārši nostāvēja tukša. Nu un tad kopā ar kundziņu saliešiem, citiem domu biedriem mēs eh, nolēmām, nu kā saka, ir jādod skolai otrs mūžs. Nu ar tādu ideju, ka piedalīties šeit var visi cilvēki, sākot no divi gadi vecuma un līdz pat cirmam vecumam visa mūža garumā. Es jums sistu pieci, bet nedrīkst un... Uh lai izdodas radīt eh, arvien jaunas iniciatīvas un aizraut mūs visus darboties kopā mājās, ģimenēs un tā tālāk.